Ciò che finora avevo vissuto con quotidianità nell'ambito professionale, insieme a mia figlia, è un'esperienza nuova, emozionante ed unica, e mi sono sentita più empatica nei confronti degli altri genitori. Questi servizi educativi, questi luoghi educativi hanno acquisito, maggiore valore e una nuova consapevolezza.